Sjećate li se kako je se SEO radio u 2004. godini? Neki od vas su tada bili aktivni na internetu, neki nisu, a neki su tek kupili svoj prvi kompjuter. Međutim, SEO je tada se radio na taj način što se radio takozvani keyword stuffing. To znači ključnu riječ za koju želite da budete na vrhu spominjali ste što više moguće puta na vašoj web stranici. Nebitno da li je to u tekstu, slikama, u raznim HTML tagovima, uglavnom trebali ste ispamati tadašnje pretraživače da biste isprvali na vrhu. Naravno, to danas više ne funkcioniše. Sljedeće što se pojavilo jeste takozvani keyword density. Neki dan danas misle da to funkcioniše, međutim, nažalost, to više ne funkcioniše. Drugi način je dakle bio da od prilike 3 do 7% gustoće vaše ključne riječi bude među cijelim sadržajem. Dakle, ukoliko imate tekst od 100 riječi, trebali ste spomenuti vašu ključnu riječ najmanje 3, a maksimalno 7 puta. Međutim, keyword density više ne funkcioniše i takozvani novi keyword density se zove VDF puta IDF. Formula izgleda ovako. To je skraćena verzija te formule i VDF znači Within Document Frequency, a IDF znači Inverted Document Frequency. VDF dakle znači u prevodu frekvencija spominjanja vašeg terma, vaše ključne riječi unutar dokumenta, a IDF je zapravo recipročna vrijednost vaše vrijednosti naspram svih drugih web stranica koje se nalaze u indeksu za tu ključnu riječ. Naravno, to zvuči komplikovano, međutim formula nije baš tako jednostavna. Kada je raščlanimo na prvi nivo, to izgleda ovako. A ako ćemo biti zaista precizni i koristiti formulu koja ole vrijedi za računati, onda to izgleda ovako. A mogu vam reći da unutar toga svega ima takozvani P faktor, faktor popravljanja ga ja zovem, koji popravlja te rezultate na nivou koji je potreban. Zaista je komplikovano to izračunati i treba mnogo vremena kada bi se to ručno radilo. Stoga su mnogi SEO alati našli sebi tržište i ponudili njihov takozvani VDF tool. Ti VDF toolovi međutim nisu precizni jer računaju većinom samo po ovoj srednje spomenutoj formuli. Jedan od njih koristi ovu veliku formulu, a niti jedan ne koristi specializovanu formulu osim neki interni alati i alat od onoga čovjeka koji je u suštini iznašao ovu formulu i koristio je za optimizaciju. Taj čovjek zove se Karl Kratz, on je Nijemac i on je prošle godine u novembru spomenuo ovu, a on je u novembru prošle godine spomenuo ovu formulu na jednoj konferenciji. Od tada cijela Njemačka bruji o toj formuli i svi optimizuju svoj sadržaj naspram te formule. Međutim, niti jedan od alata trenutno na tržištu ne nudi analizu pretraživača na našim jezicima. Tako da u suštini ne možete koristiti alat za naše jezike toliko precizno koliko je to potrebno. Zato smo mi razvili svoje rješenje i radimo preko svog internog alata upravo tu analizu i popravljamo tekstove. To radimo naravno za naše klijente. Želite da mi optimizujemo neki od vaših tekstova, bit će potrebno da izvojite 60 eura po tekstu i nakon što nam pošaljete grubi tekst, mi ćemo vam vratiti zapravo optimizovani tekst. Najbitnije na kraju, šta možemo očekivati od implementacije ovakve stvari? VDF IDF će vam pomoći samo u sljedećem. Da napravite što bolji temelj za ranking na pretraživačima i kao rezultat umjesto primjerice 100 linkova da dođete u top 10 koji su vam potrebni, bit će vam potrebno samo 10 jer ćete dobiti u Google algoritmu visoku ocjenu za tekstualni sadržaj i općenito za sadržaj, stoga će vam biti potrebno manje linkova da se pojavite u top 10. Naravno, govorimo o kvalitetnim linkovima, a ne o nekakvim spam komentarima i slično. Dakle, da sumiramo, u suštini VDF i IDF nije nikakva magična formula da preko noći se pojavite na vrhu pretraživača za i ključne riječi. Ali trenutno predstava jedan izrazito dobar temelj da što prije i što bolje rangirate na Google. Alat i formula se koriste intenzivno trenutno samo u Njemačkoj, u Americi je tek u svojim povojima, a niti jedan od alata ne nudi trenutno englesku verziju. Stoga, ukoliko na Balkanu implementirate ovo, sigurno ćete biti jedni od vodećih firmi ili vodećih web stranica koji tako nešto imaju i bit ćete u konkurentskoj prednosti nad ostalim. Ali od danas svi će saznati za VDF i IDF i svi će željeti da ga imaju. Međutim, ima dakle način da se dođe do optimizovanog teksta i toplo vam preporučujemo da iskoristite našu uslugu i optimizujete vaš tekst. U budućnosti možete možda i očekivati da ćemo vam ponuditi neku softversku verziju da sami možete pristupiti tom alatu, ali trenutno još nismo u mogućnosti i budućnosti ćemo vam možda i dati pristup našem alatu i ponuditi uz neku mjesečnu naknadu da sami na mnogo jeftiniji način optimizujete vaše tekstove. Za sva pitanja ostavite komentar, pa čujemo se u sljedećem video prilogu. Prijatno!